Hi guys, welcome back to my channel. I'm back again. यो भिडियोमा चाहिँ म मैले मेरो नर्सिङ कोर्सको असाइनमेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ के के ह्याकहरू युज गरेँ भनेर चाहिँ म हजुरसँग सेयर गर्न चाहँदैछु I think most of them you already family with अन्त I think one of them चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा छैन होला आई होप सो किनभने मलाई पनि थाहा थिएन यो पहिला सुरु but as long as using it it really help me a lot it's a life saver but anyway वे let's start this video um, I think in total there are seven hacks that I used um, so yeah let's go to number one so number one hack it's actually an app I use this app throughout my whole nursing degree एकदमै धेरै help भयो यसले मलाई होइन एकदमै धेरै useful and very effective so यो एपको नाम हो स्टुडेन्ट क्यालेन्डर एप अनि suggest go to Google and type student calendar app होइन अनि यसमा चाहिँ कुन भन्दा चाहिँ यो स्टुडेन्ट क्यालेन्डर टाइम टेबल भन्ने हो यो चाहिँ हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सबै सेट गर्नु सेटअप गर्नु भइसकेपछि यसरी क्यालेन्डरमा चाहिँ कहिले कहिले दिउँछ कलर कोडहरू गर्नु मिल्छ कुन कुन सब्जेक्टको होइन अब जस्तै एउटा सब्जेक्टलाई ग्रिन अर्को लागि रेड यस्तो यस्तो गरेर गर्नुहुन्छ होइन अनि यसरी देखाउँछ अनि हजुरले असाइनमेन्ट सक्नु भएपछि पनि Um, एउटा यहाँ कम्प्लिटेड भन्ने बक्स हुन्छ त्यो पनि टिक हुन्छ विच इज भेरी सेटिस्फाइङ कि मलाई यसो चाहिँ एकदम मन पर्थ्यो यो पाल चाहिँ as soon as a finish match मैले यो टिक चाहिँ लगाइहाल्थेँ कि just makes me feel so nice and relax after you do this अनि अब um, यो चाहिँ कस्तो कति बेला गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ So in the of the the semester, I used open open that, open that file in the laptop of Kaka अनि त्यो खोल्ने त्यो फाइलमा चाहिँ सबै डिटेल हुन्छ तपाईँको इच एउटा सब्जेक्टको भनौँ होइन अन्त पहिला सुरु चाहिँ एउटा फर्स्ट सब्जेक्टमा जान्थेँ त्यसको असाइनमेन्ट डिटेल्स खोज्थेँ अन्त त्यसमा जुन जुन डेट भन्यो होइन त्यो सबै चाहिँ मेरो यो स्टुडेन्ट क्यालेन्डरमा चाहिँ भर्थ्यो होइन कुन कुन डेटमा कति पर्सेन्टेज होल्ड गर्छ अनि कुन सब्जेक्टको एभ्री लिटल थिङ चाहिँ मैले चाहिँ मेरो त्यो क्यालेन्डर एपमा चाहिँ मैले राख्थेँ अनि एउटा सब्जेक्ट भ्यायो अर्को सब्जेक्टको गर्थेँ होइन त्यसपछि त्यसको भए सबै सब्जेक्ट चारवटा सब्जेक्ट हुन्थ्यो सबै सब्जेक्टको चाहिँ मैले त्यसरी गर्थेँ अनि यो गरेपछि चाहिँ के हुन्थ्यो भने सेमेस्टर त्यो होल सेमेस्टरको लागि चाहिँ यो होल सेटअप के when am travelling in train अथवा अल्छी लाग्ने बेला अथवा when I will need no I just use open that app hana, this is an additive. So okay, when when's the next one due? Hana, when I'm affiliate just take it and then just check when's the next one due. just to be um, ready for the next one. Hana. So it will just um, kind of guide you throughout your semester. And you you will be able to do everything on time and shortly but the will really help you a lot. So yeah, you can use this app, okay? uh, or kura ko it is only available for android users. ma yaha chala bhanu ni chala so android user le chai chai um, yeah use garna but edi hacha sanga kura ko android chha bhanu you can use it um, but if you are not an android user there must be at least one app in app store which is similar to this one and you can um, use that so uh, just do a little research and you can use that for your um, planning not for you planning, not for your um, you can use that instead of this app so anyway so orco thing number two hack that i use is i use power thesaurus website um let me quickly show it to you so just like the other one go to google and type um, power thesaurus app uh, power thesaurus the type ones and this is I can say yeah take the main wide range of vocabulary and हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ युजली चाहिँ फिलिङसँग रिलेटेड हुन्छ नि त्यस्तो खालको किनभने रिफ्लेक्सन एकदमै धेरै लेख्नु पर्थ्यो त्यस्तो खालको वर्डहरूको लागि चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो हुन्थ्यो कि भोकाप्सहरू युज गर्दा जस्तै पेटमा छ मुखमा आउँदैन भने जस्तो हुन्थ्यो कि त्यो कस्तो निकाल्नै नसक्ने कि आफ्नो पेपरमा चाहिँ होइन अनि जस्तै यहाँ टाइप एउटा लेट्स ट्राई जस्तै एउटा रिफ्लेक्सनमा मैले स्केयरको बारेमा भन्नु छ भने चाहिँ लेट्स ट्राई स्केयर भनेर टाइप गरौँ होइन स्केयर टाइप गऱ्यो अन्त यहाँ चाहिँ देखाइदिन्छ कि five ten and of five कुन चाहिँ आफ्नो कन्टेक्सलाई सुट हुने खालको चाहिँ हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ एकदम वाइड रेन्जेस अफ भोकेबलेरीहरू चाहिँ छ यसमा so yeah I use this one but there are many other options if you want to go if you been seeing other options it's fine as long as you get the right vocabulary for you sign and it should be academic words guys है so it really help me a lot यो चाहिँ कतिलाई युज गर्थेँ भन्दा चाहिँ एट द स्टार्टिङ जब मैले लेख्न थाल्छु नि त्यति बेला चाहिँ मैले युज गर्थेँ होइन अनि अर्को ह्याक भनेको चाहिँ नम्बर थ्रीमा आउँछ किल्ट किल्ट बोट जस्तो भन्न गएको किल्ट बोट होइन यो चाहिँ I think most of you are already using it यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्याराफ्रेजिङ वेबसाइट um, हो होइन त्यसमा चाहिँ हुन्छ भने चाहिँ लगेर चाहिँ आफ्नो यो एकछिन त्योभन्दा अगाडि के भन्छु भने मैले यो कतिवटा युज गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै हजुरले मैले एउटा प्यासेज सकाइदिन्थेँ होइन त्यो हिसाबले एउटा प्यासेज सकाइदिन्थेँ अन्त त्यो प्यासेज सकाएपछि त्यो किल बोर्डमा चाहिँ मैले प्याराफेस गर्थेँ अनि त्यो प्याराफेस गरेर सकेपछि चाहिँ अनि यता फेस गर्थेँ होइन प्यासेज वाइज जान्थेँ म होल एसेज सकेर जानु भन्दाखेरि पनि अथवा होल सेन्टेन्स सके एउटा सेन्टेन्स सकेर जानु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा होल प्यासेज सकायो होइन आफूले जति सम्झिन्छ जति कन्सन्ट्रेट गर्न सकिन्छ गऱ्यो अनि त्यसपछि एउटा प्यासेज सकाएपछि मात्र मैले त्यसलाई चाहिँ प्याराफ्रेज गरिदिएँ and and is very helpful helpful अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ एकदमै युजफुल छ यो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ as soon start using this मेरो ग्रेडहरू चाहिँ एकदमै एकदमै इम्प्रुभ हुन थाल्यो के सो मैले यो युज गर्न थालेपछि आई नेभर स्टप्ड इभन अहिले पनि मेरो अब कुनै कुनै फर्मल टाइपको इमेलहरू मेरो कसैलाई पठाउनु होइन अथवा नयाँ जबहरूको लागि अप्लाई गर्दाखेरि पनि आई युज दिस किनभने भेरी हेल्पफुल मेरो राइटिङ एज पनि राम्रो छैन होइन अनि यो युज गरेपछि चाहिँ अलि हुन्छ नि अलिक प्रोफेसनल टाइपको अथवा एकाडेमिकवाला चाहिँ राइटिङहरू चाहिँ दिन्छ कि प्याराफ्रेज गर्नु चाहिँ बनाइदिन्छ चाहिँ इट्स भेरी हेल्पफुल कतिजना साथीहरूले चाहिँ पे पनि गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो यसको लागि but I didn't I didn't really pay of this website so यही क्यान युज अब हजुरलाई थाहा होला कसरी युज गर्ने भनेर but I still want to show it you how how to use it है सो अहिलेको जस्तै गुगलमा जानुहोस् र क्विल्ट कोड भनेर चाहिँ टाइप गर्नुहोस् अनि त्यो खोल्नुहोस् होइन अन्त यो बक्समा चाहिँ हजुरले राख्ने हो होइन आफ्नो आफ्नो पार्ट हजुरले यहाँ राख्ने अनि त्यसपछि उसले यता प्याराफ्रेस गरिदिन्छ होइन जस्तै मेरो यहाँ राखिदिनु अनि यहाँ प्याराफ्रेस दिनुहोस् अन्त यहाँ प्याराफ्रेस गरिदिन्छ उसले होइन एकदमै राम्रो छ इच वर्डको पनि यहाँ कस्तो प्याकेज देखाउँछ कि इच वर्डको जस्तै सब्जिट्युटहरू पनि देखाइदिन्छ होइन अनि जस्तै यहाँ थिचेर रिफ्रेसमा थिच्नुभयो भने चाहिँ यसले अझ धेरै सेन्टेन्स पुरै सेन्टेन्स पनि देखाइदिन्छ कि डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू देखाउँछ विच इज भेरी हेल्पफुल मलाई मैले चाहिँ यो रिफ्रेस थिङ चाहिँ एकदमै युज गरेँ क्या अनि त्यसमा खिच्नु होइन तिन चारवटा देखाइदिन्छ अनि त्यसमा हामीलाई जुन मनपर्छ त्यही अझ मलाई चाहिँ पसन्द भने त्यो तिन चारमा सबैको एक एकवटाको अलिअलि पार्ट मनपर्ने क्या अनि त्यो अलिअलि चुज गरेर चाहिँ मैले बनाउँथेँ पनि होइन अनि एउटा यहाँ फ्रिज भन्ने पनि एउटा अप्सन हुन्छ कतातिर होइन आएर रिमेन भयो एउटा वर्डमा खिच्नुभयो भने त्यहाँ फ्रिज भनेर हुन्छ यदि एउटा तपाईँलाई त्यो वर्ड एकदमै मनपर्छ र हजुरलाई चेन्ज गर्नु मन छैन भने चाहिँ फ्रिज भन्ने फ्रिज नै अनि उनीहरूले त्यो फ्रिज भनिदिन्छ त्यो चेन्ज गर्दैन तर अरू पनि अरू चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ होइन भेरी हेल्पफुल अनि तर एकदमै केयरफुल हुनुपर्ने भनेको चाहिँ आउट अफ कन्टेक्स्ट पनि जान सक्छ कि कुनै कोही बेला प्याराफ्राइज गर्दाखेरि जस्तै हजुरले एउटा कुरा भन्न खोजिराख्नु भएको छ प्याराफ्राइज गरेर यता फर्काएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ um, अर्कै कुरा भयो कि होइन त्यस्तो हुनसक्छ so just be careful when use this type of websites just make sure कि हजुरले प्याराफ्रेज गरेर ल्याउनु भएको यो नयाँ इन्फर्मेसन um, चाहिँ just make sure it delivers the information that you really wanted to होइन त्यो कुरालाई नभनाइदियोस् होइन अनि कम्प्लेक्स वर्डहरू युज गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ कोही बेला चाहिँ um, यति पनि मिनिङ दिँदैन क्या त्यो सेन्टेन्स अथवा त्यो गिभन त्यो डाटाले चाहिँ त्यही भएर जस्ट बी केयरफुल मजाले पनि के भन्छ भने try to use simple words which easily delivers यो आइडियाज अफ भ्युज होइन जति कम्प्लेक्स वर्ड युज गर्नुभयो त्यति नै कम्प्लिकेटेड बनाइदिन्छ र एसएसएललाई चाहिँ त्यति नै गाह्रो हुन्छ हजुरको असाइनमेन्ट बुझ्नको लागि so yeah overall this website is very helpful just be careful use this website because हजुर हजुरले दिनुभएको मिनिङ चाहिँ यसले चाहिँ नदिन सक्छ कोही बेला एकदमै कम्प्लेक्स बनाइदिन सक्छ अझ उल्टो खाल्टो बनाइदिन सक्छ just be careful with that okay अनि to the next one number फोरमा छ use search engine on Mac MacBook युजरहरूले चाहिँ सर्च इन्जिन युज गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कस्तो बेसिसमा भन्न खोजिरहेको छ भने चाहिँ हजुरलाई कुनै पनि अब आर्टिकलहरूबाट एभिडेन्स देखाउनु पर्नेछ होइन त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा रिसर्च जोन आर्टिकल पढ्नुको लागि एकदम इन डेप्थ अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हजुरलाई at least fifteen minutes to half an hour लाग्छ होला होइन बट एउटा आर्टिकल जुनमा चाहिँ अब कतिवटा त कस्तो हुन्छ भने पढ्यो पढ्यो पढ्यो लास्टमा गएर आफूलाई चाहिने इन्फर्मेसन नै हुँदैन त्यसको लागि किन टाइम वेस्ट गर्ने होइन बरु के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस् होइन if if you think if it fits your criteria सुरुमा चाहिँ होइन डाउनलोड गर्ने अनि त्यसपछि म्याकबुकको चाहिँ पिडिएफ पिडिएफमा खोल्ने होइन अनि त्यसमा खोल्नुपर्छ चाहिँ माथि टपमा चाहिँ सर्च इन्जिन हुन्छ त्यसमा लगेर चाहिँ सर्च गर्ने अनि त्यहाँ सबै हाइलाइटेड मा चाहिँ देखाइदिन्छ उसले खोज्नु पर्दैन होइन आइडोन्ट अबाउट अरू ल्यापटपहरूमा सुड बी द सेम अनि अरू कुरा भनेको चाहिँ यस यदि हजुरहरूले ब्याट रिडर किनभने मैले ब्याट रिडर पनि युज गर्नु पर्थ्यो कोही कोही बेला आफ्नो फाइलहरू साइन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन यदि त्यस्तो छ भने एक्रोब्याट युजर एप्रोब्याट रिडर छ भने चाहिँ आई टु अनइन्स्टल के किनभने त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो पिडिएफ मेरो जुन चाहिँ जति पनि फाइलहरू छ त्यो सबै एक्रोब्याट रिडरले खोल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सर्च सर्च अप्सन नहुने अनि मैले एक्रोब्याट रिडर चाहिँ अनइन्स्टल गरेर चाहिँ मेरो आफ्नै म्यापको चाहिँ पिडिएफ रिडर चाहिँ मैले युज गर्थेँ होइन कसरी युज गरेँ भनेर म देखाउँछु होइन you might know it but still if you ready know it you can skip the video and go to the next one okay let me show it to you so म्यामले मलाई यो आर्टिकल चाहिँ मैले चाहिँ चेक गर्नु चाहिँ it really fits my if it fits my भनौँ न असाइनमेन्टहरूमा होइन अन्त डाउनलोड गर्नुहोस् डाउनलोड गर्नु भएपछि चाहिँ गर्नुहोस् अन्त यहाँ माथि चाहिँ सर्च बटनमा चाहिँ हाल्नुहोस् जस्तै कि इन्टरभेन्सन पनि छैन होइन यदि इन्टरभेन्सनको रिलेटेड छ भने it's you will know it's not it's not gonna help me at home होइन अब अब के खोज्यो भने ब्रेस्ट क्यान्सर भएर चाहिँ एकजना अफकोर्स हुन्छ सबैले चाहिँ स्यान्सर थियो ब्रेस्ट क्यान्सर भन्ने टाइप गर्नु होइन सो ओके छ अनि अर्को कुरा ल यो देखाउनुभन्दा अगाडि के भन्न चाहन्छु भने जहिले पनि एभिडेन्स देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि म चाहिँ डिस्कसन रिसर्च जोर्नल आर्टिकलको चाहिँ डिस्कसन पार्टमा जान्छु किनभने त्यहाँ हो कि मेन हजुरले एभिडेन्स पाउनुहुने अरू ठाउँमा जाँदैन नजानुहोस् don't waste your time just go to the discussion part and then you will find the evidence that you're really looking for त्यहाँ छैन भने छँदैजना गाई पनि just don't worry about it just don't look at the other parts होइन सो या म सिधै चाहिँ तल डिस्कसन पार्टमा जान्छु यहाँ पनि अनि त्यसपछि चाहिँ हेर्छु कि यहाँ जता जता आइरहेको छ त्यहाँ मात्रै भन्ने don't just don't read the rest of the packet. You will just waste your time, as I said, होइन because time is very valuable यो असाइनमेन्टहरू गर्दाखेरि त स्पेसली होइन ओके सो यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ इजिली चाहिँ हजुरलाई चाहिएको एभिडेन्सहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ एकदम easily without wasting time okay अब let's go to other hack number फाइभमा चाहिँ I use Google search for finding out a perfect journal article होइन यो चाहिँ कस्तो बेसिसमा भन्दाखेरि चाहिँ अब किनभने हामीले युनिमा चाहिँ कस्तो सिकाउँछ भने युज युनि लाइब्रेरी अन्त अझ युनि लाइब्रेरीको चाहिँ डाटाबेसहरू जस्तै नर्सिङको लागि सिमेल डाटाबेस होइन मेडलाइन के के के छ कोक्रेन कोक्रेन क्रोकेन क्रोकेन त्यस्तो खालको डाटाबेसहरू युज गर्नु भनेर चाहिँ सिकाइन्छ एकदमै होइन सिकाइन्छ तर मैले चाहिँ पर्सनली के गरेँ भने किनभने मैले अह त्यो डाटाबेस युज गर्दाखेरि कहिले पनि पाएन कि एक दुईचोटि पाएँ होला आफूलाई चाहिएको जुन आर्टिकलहरू एभिडेन्सहरू पाएँ होला तर मसँग टाइम आई डिडेन्ट सो मैले के गर्थेँ भने चाहिँ गुगलमा गएर चाहिँ सर्च गर्थेँ होइन आफ्नै ल्याङ्ग्वेज आफ्नै आफ्नो नेपालीमा होइन अरे आफ्नै सिम्पल टर्ममा इङ्ग्लिस टर्म इङ्ग्लिसमा होइन सिम्पल टर्ममा चाहिँ हाल्थेँ गुगलमा हाल्यो के अरे गुगलमा टाइप गरेर सर्च गऱ्यो अनि त्यस चाहिँ देखाउने क्या त्यसले होइन अनि जुन देखायो त्यसमा चाहिँ अब जस्तै क्राइटेरिया पनि हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो युनिमा चाहिँ विदिन लास्ट फाइभ इयर्समा पब्लिस भएको आर्टिकल युज गर्नु पऱ्यो होइन अनि पेयर रिभ्यू गर्नु पऱ्यो कि हाम्रो युनिमा चाहिँ त्यस्तो थियो होइन रुल चाहिँ होइन त्यो क्राइटेरिया फिट हुनु पऱ्यो जस्तै गुगलमा गएर सर्च गऱ्यो अन्त त्यो क्राइटेरिया मिट हुन्छ भने मात्र म मेरो युनि लाइब्रेरीमा गएर सर्च गर्थेँ अनि त्यहाँ गएर अब जस्तै पेयर रिभ्यू त खासै पाउन बुझ्न गाह्रो हुन्छ गुगलमा गएर होइन त्यही भएर चाहिँ यदि लास्ट फाइभ इयर्स भित्र पब्लिस भएको छ भने चाहिँ म यता युनि लाइब्रेरीमा गएर हाल्थेँ यता टाइप कपी पेस्ट गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ पियर रिभ्यू छ कि छैन भनेर चाहिँ देखाउँछ होइन let me show it it's very easy किनभने it will make your life easy भनौँ न होइन लेट मी सो इट अब जस्तै मलाई बेस्ट क्यान्सल नेपालको बारेमा थाहा हुनुहुन्छ यहाँ गुगलमा गएर चाहिँ मैले सर्च गरेँ होइन मैले यहाँ पाइहालेँ होइन कोही बेला नपाउनु सक्छ नपाएको बेला चाहिँ journal research journal article on best cancer in Nepal भनेर चाहिँ टाइप गर्नुहुन्छ होइन सबै हिसाबले किनभने मैले धेरै गरिसकेको पहिला त्यही भएर यसले डाइरेक्ट मलाई जर्नल आर्टिकल देखाउँछ कि मेरो गुगलले चाहिँ होइन सो यहाँ you can do that अनि अब तपाईँले पाउनुभयो डेट हेर्दाखेरि ट्वेन्टी एटिन छ which fits in your criteria अनि यता युनिको लाइब्रेरीमा गएर चाहिँ do as I said as I the copy paste गर्नु टाइटललाई होइन अनि कपी पेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ देखाउँछ क्या यहाँ देखाउँछ पेयर रिभ्युड हो कि के के भनेर देखाउँछ होइन यसको केसमा चाहिँ के भयो त यहाँ पेयर रिभ्युड देखाएन which means it's not peer reviewed and it doesn't fit the criteria so I don't really use this at म डाउनलोडै गर्दिनँ मेन त होइन डाउनलोड नै गर्दिनँ होइन अनि डाउनलोड अब के गर्नुपर्छ अरू आर्टिकल चाहियो मलाई मैले अब यसमा पनि भन्न मिल्छ होइन जस्तै यो हेरौँ यहाँ पियर छ होइन तर यहाँ डेट हेर्नुहोस् फेरि टु थाउजन्ड एन्ड नाइन छ so again it does not fit my card criteria अब यहाँ पब्लिकेसन डेटहरू चेन्ज गरेर पेयर रिभ्युमा टिक गरेर के के गरेर चाहिँ अब पाउन सक्नुहुन्छ पेयर रिभ्युड आर्टिकलहरू होइन अनि अब यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तर अघि कुरा के भने कोही बेला पाइन्छ कोही बेला पाइँदैन अघि मैले गोलमा अझै तल तल स्कुल गरेँ भने सायद मैले खोजेको आर्टिकल चाहिँ त्यहाँ भेट्थेँ होला so is just need to invest लिल time in researching but as an as I as you find it it's it's can be very helpful एकदमै हेल्प हुन्छ आजको असाइनमेन्ट पनि एकदमै राम्रो हुन्छ एउटा एप्रोप्रिएट एउटा इफेक्टिभ एभिडेन्स एउटा एकदमै पर्फेक्ट एभिडेन्स भेट्नु भयो भने it's can really helpful to यो असाइनमेन्ट होइन अनि यो रिसर्चिङ पार्ट चाहिँ म कति बेला गर्छु भने घरमा आरामले बसेको बेला होइन कि मेनली चाहिँ ट्रेनमा नै हो कि मैले गर्ने अथवा मैले काम गरेँ किनभने मैले एआइएन भएर काम गरेको थिएँ पहिला होइन हस्पिटलमा अनि त्यति बेला हो कि मैले अब यदि अलिकति फ्री टाइम छ नि या टिपिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ काममा हामीले कहिले पनि काम बाहेक अरू कुराहरू रिसर्च गर्न पाइँदैन अरू कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले कम्प्युटर युज गर्न पाइँदैन बट आई डिड इट होइन कतिवटा कामहरूमा पुरै वेबसाइटहरू सबै ब्लक गरिदिएको हुन्छ तर मेरोमा चाहिँ लकिली थिएन अनि सो मैले काम मेरो असाइनमेन्टको जति पनि रिसर्चहरू गर्नु पर्थ्यो मैले काममा गर्थेँ अथवा अदरवाइज मेरो फोनमा गर्थेँ सो त्यति बेला गर्ने हो त्यस्तो कुराहरू भनेपछि घरमा छुट्टीको बेला अथवा बस्ने टाइममा चाहिँ just start writing right you can do that okay so that's how you do it अर्को ह्याकतिर जाउँ होइन let's just not waste time here अर्को ह्याक भनेको चाहिँ नम्बर सिक्समा आउँछ युज जोटेरो जोटेरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ रिफ्रेन्सिङ सफ्टवेयर हो हामीलाई एकदमै चाहिन्छ रिफ्रेन्सिङ त केही नभनौँ न एकदमै चाहिन्छ र हामीले कहिले पनि गरेको थिएन होला अन्त मैले यो तपाईँलाई कहिले पनि गरेको थिएन यहाँ भन्नुभन्दा अगाडि होइन अनि रिफ्रेन्सिङ एउटा सफ्टवेयर हो हाम्रो युनिमा चाहिँ रेफरेन्सिङको लागि चाहिँ छुट्टै एउटा टेन पर्सेन्ट चाहिँ होल्ड गर्थ्यो कि रेफरेन्सिङले चाहिँ अनि मेरो यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेफरेन्सिङ इम्प्रुभ भएर चाहिँ मेरो स्कोर पनि इम्प्रुभ भएको थियो कि रेफरेन्सिङमा आइहाल्थ्यो होइन यसको अनि जस मेरो ओभरअल स्कोर पनि इम्प्रुभ भएको थियो यसले गर्दाखेरि but you need to be careful किनभने जर्नल आर्टिकलहरू चाहिँ म मजाले रेफरेन्स गरिदिन्छ यसले के चाहिँ गर्दैन भन्दा चाहिँ पिक्चर्सहरू किनभने कोही बेला पिक्चर्सहरू पनि रेफरेन्स पर्थ्यो हामी चाहिँ पिक्चर चाहिँ गर्दैन हजुरले आफै गर्नुपर्छ कि गरिदिन्छ तपाईँ यताउता गरिदिन्छ त्यही भएर चाहिँ आफैले गर्नुहोस् पिक्चर चाहिँ रेफरेन्स होइन अनि कतिवटा पिडिएफ फाइलहरू जस्तै गभर्मेन्टको त्यो जस्तै पिडिएफ फाइलहरू हुन्छ नि त्यस्तोहरू पनि गरिदिँदैन है सो जस्ट बी तर जुन आर्टिकल चाहिँ राम्ररी गरिदिन्छ पिडिएफ फाइल अनि जस्तै एउटा डकुमेन्टहरू अनि एउटा पिक्चरहरू चाहिँ आफैले गर्नु पऱ्यो होइन र other than that journal article पनि त हामीलाई सम्बन्ध धेरै चाहिने त्योहरू चाहिँ एकदमै मजाले गर्नुहुन्छ दुःख भएर चाहिँ गर्नु गर्नुहुँदो रहेछ सो यसलाई पनि सो त्यो कसरी गर्ने अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने अहिले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ म कसरी सेटअप गर्ने भनेर पनि देखाउँछु होइन यदि हजुरलाई अल्छी लाग्छ भने चाहिँ if you are really going to set it up now you can just watch it and do it with me otherwise you can skip it and watch it like the just watch the last part किनभने त्यसमा चाहिँ मैले कसरी चाहिँ जटिलले काम गर्छ भनेर चाहिँ देखाउँछु होइन ए लेट्स गो सो गुगलमा गएर चाहिँ जोटेरो भनेर चाहिँ टाइप गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यो देखाउँछ त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नुहोस् होइन यहाँ डाउनलोड भनेर देखाउँछ डाउनलोड गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ डाउनलोड हुँदै गर्दाखेरि यता इन्स्टल फोन कनेक्टरमा जा गएर खोल्नुहोस् अन्त यहाँ अलरेडी मेरो डाउनलोड हुन आइसक्यो मैले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ इन्स्टल पनि गर्छु है इन्स्टल भइरहेको छ इन्स्टल भएपछि चाहिँ यो खोल्ने होइन यो खोलेपछि चाहिँ मेरो पुरानो आर्टिकलहरू देखाउँछ होइन यो खोल्नु तपाईँकोमा देखाउँदैन किनभने हजुरले पहिला युज गर्नुहुन्छ होइन अनि यहाँ हजुरको क्रोमको एक्सटेन्सन एड गर्नुहोस् त्यहाँबाट चाहिँ हजुरलाई चाहिएको आर्टिकल चाहिँ खोल्नुहोस् एक त यो जिक्स पजलमा चाहिँ गएर चाहिँ थिच्नुहोस् अनि माइ लाइब्रेरीमा थिच्नुहोस् सो यहाँ इजिली एड हुन्छ if lucky if not maybe troubles अलिकति एक्स्ट्रा वर्क गर्नुपर्छ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ जोटेर अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ सो रेजिस्टर गर्नुहोस् यसले जे जे भन्छ त्यही भन्नु त्यही गरेर चाहिँ क्रिएट यर अकाउन्ट अनि त्यसपछि यो जोटेर खोलेर चाहिँ यहाँ प्रेफरेन्सेसमा गएर चाहिँ आफ्नो सिङ्कमा थिचेर चाहिँ सबै डिटेल्स हालेर चाहिँ सेटअप थिङ्किङ गर्नुहोस् हजुरको माइ लाइब्रेरीमा एड भएको थिएन भने अब ट्राई गर्नु चाहिँ एड हुन्छ होइन सो ट्राई इट त्यसपछि फेरि जोडेर खोलेर चाहिँ यहाँ टुल्समा गएर एडल्समा जानु हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा गर्ने हो हाम्रो एसए असाइनमेन्टहरू सबै होइन अनि त्यहाँ थिच्नुहोस् एडल्समा थिच्नु अनि यहाँ चाहिँ जोडेर वर्ड म्याक इन्टिग्रेसन चाहिँ हामीले इनेबल गर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ होइन यो सबै सेटअप भइसक्यो अब हजुरले चाहिँ रिफ्रेन्सिङ हाल्नु पऱ्यो होइन कसरी हाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्डमा केही टाइप गर्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ सानो एरो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ थिच्नुहोस् त्यसपछि जोटेर किनभने मेरो यो एक्सपान्ड मोडमा छैन त्यही भएर चाहिँ यहाँ आएर नै थिच्नुपर्छ एक्सपान्डेड मोडमा चाहिँ हजुरको त्यही साइडमै देखाउँछ जोटेर भनेर just press that add or edit citation भनेर त्यसपछि त्यसपछि यो बक्स आउँछ यो बक्समा चाहिँ हजुरले चाहिँ हजुरको त्यो टाइटल चाहिँ थोरै भएर लेख्नुहोस् होइन थोरै मात्र लेख्नुहोस् फर्स्ट वर्ड लेख्नुहोस् अनि हजुरको पाउनु भनेपछि चाहिँ हाइलाइट गर्दा चाहिँ ओके थिच्नुहोस् त्यसपछि यहाँ हजुरको देखाइदिन्छ त्यस इन्टेक्स रेफरेन्सिङ चाहिँ राखिदिन्छ होइन इन्टेक्स रेफरेन्सिङ भने के हो भने थाहा छैन भने चाहिँ प्याराग्राफभित्र भएको रेफरेन्सिङलाई इन्टेक्स रेफरेन्सिङ भन्छ भने लास्टमा राखेको लास्टमा जस एन्ड एन्डवालाको रेफरेन्सिङलाई चाहिँ बिब्लियोग्राफी ओर रेफरेन्सेस नै भन्छ है जेनरली स्पिकिङ अनि त्यो गर्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ अब त्यो आयो नि इन्टेक्स रेफरेन्सिङ भयो होइन त्यसपछि तल जानुहोस् रेफरेन्सेसको पेजमा अनि just press add or edit bibliography त्यसपछि हजुरलाई चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ यो जोटेहरूले चाहिँ त्यो आर्टिकलको चाहिँ अटोमेटिकहरू चाहिँ रेफरेन्स चाहिँ क्रिएट गरिदिन्छ है अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ वेल अर्को कुरा ज्ञान भन्दा अगाडि चाहिँ I never I never trust यो यस्तो सफ्टवेयरहरूमा मलाई कस्तो बिलिभै लाग्दैन जस्ट ह्याज स्केट स्केट के अनि जहिले पनि के गर्छु भने मैले चाहिँ अब इमेलले अब कोडिङहरू थाहा नपाओस् भनेर चाहिँ अब यो जोटेरोले उसको राखिदियो जेनेरेट गरेको तर मैले चाहिँ सेम त्यही कपी गरेर चाहिँ मेरो आफ्नै चाहिँ रेफरेन्स बनाउँछु होइन let me so you so जस्तै यो इन्टेक्स रेफरेन्सिङमा पनि मैले के गर्छु भने आफ्नै बनाइदिन्छु कपी सेम त्यही कपी गरेर बनाउँछु यसको फाइदा चाहिँ के छ भने चाहिँ मैले टाइम वेस्ट गरेर राख्नु परेन क्या आर्टिकल हेर्दाखेरि सर्नेमहरू सेम त्यो कपीहरू गर्नु परेन त्यो मेक्स यो लाइफ इजी होइन <coughs> so I did the same अब हामी युनिकको चाहिँ पेज नम्बर पनि राख्नुपर्छ त्यही पेज नम्बर लिएर पनि राख्छु होइन अब जस्तै रेफरेन्सेसमा पनि आई डु द सेम यो ग्रे हाइलाइट नआउने गरी चाहिँ अलिकति तल गएर चाहिँ आई कपी इट होइन कपी अल अफ देम जस्तो छ त्यस्तै सेम साडी होइन अनि सार्नुहोस् होइन त्यो म सारिहाल्छु अब हामी युनिको चाहिँ रिजिड डेट पनि राख्नुपर्छ होइन डिपेन्ड्स इट डिपेन्ड्स हजुरको युनिटले के भन्छ त्यही भएर म चाहिँ रिट्रिट अन जस्तै मैले ट्वेन्टी अप्रेलमा गरेको हो ट्वेन्टी अप्रेल अप्रेल फ्रम भनेर मेरो त्यो वेबसाइटको त्यो लिङ्क होइन अन्त लिङ्क चाहिँ जहिले पनि म युनि लाइब्रेरीमा गएर वाला वेबसाइट चाहिँ हाल्छु होइन किनभने द्याट्स मै सेक्यो होइन अनि युनिलाई पनि देखाउनु पऱ्यो मैले गुगल होइन कि युनिको लाइब्रेरीबाट चाहिँ मैले यो आर्टिकल पाएको होइन सोही यस्तो गरेपछि चाहिँ के के स्पेसिङहरू के के मिलाउनुपर्छ त्यो त्यो पर्ने होइन ह्याङ्गिङ चाहिँ भने ह्याङ्गिङमा लाग्ने इट्स अप टु यो युनिको असाइनमेन्ट क्राइटेरियामा होइन अनि अब के गर्छु भन्दाखेरि मैले अघि भने जस्तै आमा फ्रेन्ड कि मेरो थाहा पाउँछ भनेर होइन इट्स काइन्ड अफ चिटिङ होइन त्यही भएर चाहिँ मैले जुटेरोले जेनेरेट गरेको रेफरेन्सेसहरूलाई चाहिँ म चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु होइन अन्त मेरो आफ्नो मात्रै आफूले लेखेको रेफरेन्स मात्रै राख्छु अनि यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ just alphabetically मिलाउनु खोजिरहेको छु किनभने that's one of my criteria होइन सो यो यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेरि मलाई आउनु होला है कन्क्लुजनमा कस्तो डिफ्रेन्स आएको भनेर it's just an example just one two so you how I how I do it होइन so just so just don't come back to okay so यही हो जोटेको चाहिँ होइन भेरी भेरी हेल्पफुल गाइज एकदमै हेल्प हुन्छ हजुरलाई चाहिँ होइन let's go to the next one let's just don't waste time एउटा कुरा है जहिले पनि रेफरेन्स गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ लास्टको रेफरेन्सलाई चाहिँ पछिको लागि नछोड्नुहोस् कि मेरो एक्सपिरियन्स नहुन्छु मैले फर्स्ट सेमेस्टरमा चाहिँ के गरेँ भने मेरो फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टरमा एसेहरू लेख्दैछु इन्टेक्स रेफरेन्स राखेपछि लास्ट पेजको जुन चाहिँ बिब्लियोग्राफी चाहिँ मैले पछिको लागि छोडेँ कि इन्टेक्स रेफरेन्स छ तर रेफरेन्सेस छैन अनि त्यो सबमिट गर्ने बेला त जो लास्टको रेफरेन्सेस लेख्ने बेला त आवाज क्रेजी के sad and angry at the same time किनभने जुन चाहिँ मैले इन्टेक्स रेफरेन्समा राखेको थिएँ होइन त्यो आर्टिकल मैले भेट्दै भेटेन के यस्तो गाह्रो भयो यस्तो गाह्रो त्यो आर्टिकल फेरि फाइनल आउट गर्नुलाई होइन त्यही भएर के गर्नुपर्छ भने चाहिँ मैले नेक्स्ट सेमिस्टरदेखि चाहिँ के गरेँ भने चाहिँ अथवा नेक्स्ट असाइनमेन्टदेखि चाहिँ के गर्नु थालेँ भने चाहिँ माथि इन्टेक्स रेफरेन्स राख्ने बित्तिकै तलको रेफरेन्स अथवा बिब्लियोग्राफी चाहिँ डु इट इमिडिएटली के don't waste a second just do it immediately immediately गरिहाल्नुहोस् अघि मैले जसरी भ्याएको थिएँ त्यसरी नै गरिहाल्नुहोस् don't waste your time otherwise you regret कस्तो हुँदै हुँदैन कि होइन एकदमै भएको छ सो दुई दिन त्यसमै guys it will help you promise it will help you okay let's go to the last hack number six hack त्यो चाहिँ ग्रामरले हो होइन सबैलाई थाहा छ होइन सबैले युज गर्नुहुन्छ आई नो तर मैले चाहिँ किन यो ह्याक राखेको भन्दाखेरि चाहिँ even if you are confident enough in your grammar अथवा spelling use it before you submit you answers or your assignment just use it म चाहिँ यो कति बेला युज गर्छु भने मैले अघि भने जस्तै मेरो सबै आन्सर फाइनल भयो होइन प्यारफेजहरू सबै गऱ्यो एभ्री सबै भइसक्यो सबै कन्क्लुजनसम्मै पुगिसक्यो अब सब्मिट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ रिभाइज गरिन्छ नि त्यति बेला चाहिँ मैले इच प्यासेज चाहिँ ग्रामरले हाल्दै होइन सबै मिस्टेक मिस्टेक हुन्छै हुन्छ के द अ एकदम कमन मिस्टेक मेरो चाहिँ होइन अन्त स्पेलिङहरू कोही बेला चाहिँ अब फुल स्टपको अगाडि स्पेस होइन वर्ड र फुल स्टपको बिचमा त एक्सप्रेसन हुँदैन नि त त्यसमा हामी स्पेस त्यस्तोहरू चाहिँ एकदमै कस्तो थाहा पाइदिन्छ क्या इजिली मैले पे गरिनँ कहिले पनि पेडवाला चाहिँ प्रिमियम चाहिँ युज गरिनँ ग्रामरले फ्रीवाला नै युज गरेको हो होइन सो ये युज इट भेरी हेल्पफुल अनि यता सानो होइन जस्ट रिभाइज गर्दाखेरि यता ग्रामरलीमा के अरे इम्प्रुभ गर्ने होइन अनि त्यसपछि यता फेरि पेस्ट गर्ने सबै त्यसरी सबै प्यासेजहरू चाहिँ त्यसरी ग्रामरलीमा चाहिँ करेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि फेरि सब्मिट गर्नु भन्दाखेरि फेरि एकचोटि सबै पढ्ने अनि यसरी सब्मिट गर्ने just revise it as much as you can if you have time So yeah, that's all guys. I hope you guys found it helpful. अरू पनि एपहरू छ अरू वेबसाइटहरू छ but I didn't really want to include it किनभने भिडियो एकदमै लामो हुन्छ इफ आई इन्क्लुडेड होइन I hope you guys found it helpful. This video don't forget to like and share with your friends or families or your sisters, siblings, whoever you like on the um, um, please don't forget to subscribe my channel to because it's it will really help me a lot होइन अन्त एन्ड इन्करेज हुन्छ अन्त अर्को भनेको चाहिँ आम रियली आउट कन्टेन्ट गाइज कस्तो के बनाउने के बनाउने थाहा छैन होइन आम स्टिल कस्तो कन्फ्युज हुन्छ कि अझ पनि so if you have any idea if you want if you really want to know about certain topic होइन यहाँको इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट लाइफको बारेमा होइन if you really want know any topic and then you can just comment down i will try my best to cover it and make a video on it thank you guys for watching thank you thank you thank you so much